皆さんこんにちは星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之ですこのチャンネルでは星空撮影やタイムラプス撮影に関するノウハウハウトゥーですとか機材のレビューなんかをご紹介しているわけですけどもわざわざねこう1個の動画にして紹介するまでの必要はないけどもあると便利なグッズっていうのがあるんですよそれを、えー、紹介したいと思います6個あるのかなはいそれでは行ってみましょう 今日紹介する商品は機材はですねすべて、えー、リンク先を概要欄に貼っておきますのでもし気になる方はおポチりいただければと思いますはい、えー、まず1つ目ですね、えー、1つ目がこちらでございますね西 っていうメーカーさんから発売されているニコンの Z1424 用のレンズフードなんですねメタルのレンズフードですでこれなんでわざわざね純正のやつじゃなくてこっち使ってるのかというと,、えー、とこれが、えー、と私が使っている、えー、ニコンの Z1424 の2.8というレンズですねこのレンズがねレンズフードが2つ付属してるんだったかな 純正のレンズフードがねなぜかこう後ろの方からね光が入るような感じで隙間があってそこから結構ゴーストが出そうな感じで嫌だったんですよなんか対策ないかなと思って調べたら西さんがね出してたんですよねやっぱこうやって気づくメーカーがいるんですねでこの西のレンズフードはメタルでで後ろから隙間から光が入り込むような設計になってないのでこうまあネジ緩めて合わせたらこれ閉めると まあ、段差もあってレンズヒーターもこのネジとここの段差の隙間とかに引っ掛けやすいしあの隙間も空いてないのですごくこれ気に入ってます Z1424 の2.8使う人はですね2のフードがすごくおすすめかな、はい、まずこれが1つ目2つ目なんですけどニコンつながりでこれでいきましょうかねえこれですこの Z7 で、まあ、撮影する時に使ってるモニター液晶モニターフードなんですけど 私がよくやるその夕焼けから星空星空から朝焼けっていうそういうタイムラプス撮影の時とかあるじゃないですか星空の撮影の時って液晶モニターがすごく明るいので液晶モニターの明るさを落とすんですよただそうすると昼間見えないじゃないですか で横からこう光入ったりしてよく見えないみたいな感じなんですよねだから星空スタートで朝焼け撮影する時とかは朝焼けになった時に液晶モニターがよく見えなくてなんか今どうなってるのかなみたいな設定の確認とかができないというかしづらい感じになるんですけどその時にこの液晶モニターフードをつけます、まあ、これは Z7 用ですけどということは Z6 や Z7-2 でも使えるんだよね、まあ、私の動画にもたびたび登場したかっ と思うんですけどこういうふうに液晶モニターフードをつけておくと後で液晶モニターがこう見やすいというものになりますこれあるとめっちゃタイムラプス撮影の時は便利ですね、まあ、昼間のタイムラプス撮影の時とかも液晶モニターがすごく見づらいよっていうことがあるのでそういう場合はこの液晶モニターフードをつけて撮影するようにしていますこれが2つ目ですねはいそれから3つ目はこれかなはい こちらですこれはですねバッテリーホルダーで使ってますバッテリーホルダーですね長時間のタイムラプス撮影とか星空撮影の時にバッテリーが切れないように、まあ、動画撮る時とかも使ったりしますけど USB 給電をしながら撮影する場合に使いますでこれはですね例えばねこういう感じで、えー、撮影をしていますとそれで USB 給電をこうやってするわけですよでその時に これどこに置きますかって感じなんですね今はこれ三脚短いから別にこのままでもいいんですけど、えー、通常のその高さの三脚っていうのかなの時にこれどこに置いたらいいか分かんなくなりますねそういう時にこれを使います本来は自転車用のバッテリーホルダーでございましてここにこういうふうに巻きつけてこういうふうにこんな感じで取り付けてですね これモバイルバッテリーをつけるんですけど、まあ、こういう感じでバッテリーをくくりつけることができますでこれ、まあ、バッテリーを今こうなんかジャックを下にしてるのは四つが四つ湯がつく時とかになんかここに端子に水入ったら嫌だなと思って安心できないのでこれ下にしてるっていう感じですねゴム素材なので結構伸びるんですよだからあのー、すごい今までの経験だとこういうバッテリーホルダーとして使ったりとか あとすごく風が強い時にどっかの柱に三脚くくりつける時にこれで縛りつけたりとかみたいなこともやったことありますけど結構便利なアイテムですでこれは私使ってるのはこの蛍光色蓄光のやつでこれ光るんですよねですからあの夜ちょっとカメラ設置してその場を離れても昼間のうちにこう光を浴びせておけばこれがほんのり夜光るので えー、カメラの場所が分かりやすいというようなメリットになります。これも便利アイテムですね。はい。それから次がですね、これですね。これ、これ VSGO っていうメーカーのお掃除グッズかなクリーニングキットになります。タイムラプス撮影って本当にゴミついたらアウトなんですよ。絶対に、えー、それは避けなきゃいけないので、ゴミの掃除っていうかセンサー掃除っていうのは本当必須です。 これはいろいろなものが入ってまして中を開けるとこのブロワーねそれからこの白手手袋とかあとなんかこうクリーニング系の液体とかね入ってますまあセンサークリーニングレンズクリーニングみたいなあんまりセンサーの液体って私使わないですけどねあとはえっ、ー、とこのレンズペンとかと別に えー、私は大量のこのセンサースワブセンサーをですねさっさっとこう拭いてゴミを取るっていうのを大量に持ってます APS-C 用とフルサイズ用と使ってますねあとちょっとしたなんかレンズクリーニングクロスみたいなの入ってますね、えー、これでですねセンサークリーニングを行っているんですが特にね今みんなにお伝えしたこのブロワーかなブロワーは いいのを使いましょうっていうのはお伝えしたいですねブロワーって値段の高いやつから安いやつまでいろいろあるじゃないですかでまあこのブロワーにちょっと罪はないんですけど <laughs> ここがねこう取れるやつっていうのはちょっと危険ですセンサーをこうバフバフやってる時にスポンってこう飛ぶ時あるんですよこれポンって飛んでセンサーにぶつかってセンサーが割れちゃったとかねブロワーがぶつかってみたいなことが あった人がいるみたいですよでまあそういう危険性は私はもともと感じてたのでこういうねスクリューでこう取り外しができないタイプのブロワーっていうのを使うようにしていますあとこのブロワーはね確か外からゴミが入ってこないような設計になっていなかったっけななんかフィルターみたいなのがついててごめんなさいなんかちゃんと調べないで喋ってますけどなんかこうノズルも柔らかくて で勢いよくこう空気も出るしスポンって取り外すこともないしゴミがこう何、えー、中に入ってから外に出す出るってこともないのですごくこれは重宝しますで最近ちょっと弱くなってきましたけど本当はねこれ立つんですよねこうくっつくんですけど最近ちょっと <laughs> 弱くなってきたもうこれ動画使ってるの1年以上2年ぐらい使ってるのかな、はい、っていうものになりますのでこの VSGO さんの センサークリーニングキットですねこれめっちゃおすすめですどうしてもねブロワーって安いのでいいじゃん済ましちゃおうって感じになるでしょなるんですよなんですけどまあいいの使いましょうっていうのは言いたいかなうんはい次がですね、え読書用ネックライトですこれこういうふうに巻いてここを押すとこうやって光るんですよ星空撮影の時に、えー、このライトは重宝しています 今まではヘッドライトとかあと首にヘッドライトを首に巻いたりしてね使ったんですけどどうしてもヘッドライトってこうまっすぐ前に光が飛ぶのでこう隣の人と話すと隣の人に光を浴びせることになって結構嫌がられるんですよだからそのヘッドライトを首に巻いてって下向いてたんですけどいろいろなものを着てゴワゴワしたりとかあと あの基本的にブラブラぶら下がってるので角度の調整っていうのが結構しづらいっていうのがそのヘッドライトを首にかけることのデメリットだったんですけどこれはこうやってあの好きな方向にこうやって角度が変えれますので相手に浴びせることもないし下にこういうふうに、えー、下だけに当てて、えー、こうやって手元だけを操作するっていうことができます、まあ、明るさ的にはそんなにこれ3段階で調整できるんですけど一番弱い光でもそ そうもうちょっと弱くてもいいかなぐらいの感じなんですけど、まあ、その人に向けなくて済むっていうかんところがいいですねでここの後ろのボタンを押すとこで色が変わるっていう、はい、ものになってますでですね USB-C 端子がこうついてて、はい、ここから充電ができるようになってますで今使ってるこれはね冬用ライトにしてますね冬用ライト要はあの ここに充電する部分があるからここはフレキシブルじゃないんですよ固まってるこっちだけフレキシブルなんですけどそのなんか着込んでる時にこれこうやってやるのはいいんですけど、えー、夏場とかで薄着の時にこれやるとちょっとブラブラして落としたりしそうなんですよねなのでこう夏場はこっちを使ってますこの長いやつですね、えー、とこれはねここのところもフレキシブルですフレキシブルここのところもですのであのこういう風に 首に密着して巻けるっていう感じですよねこれもこういう風に光りますはい光りますで色も変えますあなんか左右で色が違うぞでですね今色の強さ左と右で違いますけどこの長押しするとですね一応この光の強さがじんわりですねはい今これ右が一番弱くなってます左が一番強くなってる ですねっていう風に左右の明るさずらしてるんですよ私だからあのちょっと弱い光使いたい時はこっちでやって強い光を強使いたい時はこっちでやってっていう風に右左で使い分けてたりしますもちろんこれも角度をこう変えれるのではい前に向けたり下に向けたりすることができますあと何だっけで充電するところはですねこの先っぽがこうえっ、ー、と USB タイプ A になってて でここにブスッとなんかパソコンパソコンとかにこうブスッと挿しておけば両方とも充電がされますだからまあこっちにこっちがフレキシブルになって端子がなくなった分前の方がちょっと重たいっていうのがこれの特徴かなでもまあこうやってぶら下げている分には全然問題ない感じですね私もまだこれ使い始めて半年も経ってないんですけど、まあ、今のところ結構使いやすいので星の撮影とか夜の撮影で夜景の撮影とかやる方はちょっとこれおすすめかなと思います えでは次が最後になりますが、えー、これですねサングラスなんですけど超光グラスっていうやつこれ Amazon で安いの買ったんですけどあの普段こう撮影の時は私コンタクトしてるんですけどあの太陽の光とかねなるべく浴びないようにしてるんですやっぱり自分の商売道具っていうか目は大事にしててなるべく撮影の時は昼間はサングラスするようにしてるんですけど 結構濃度の濃いサングラスをかけているとやっぱ夕方になったら見づらくなったりするじゃないですか。でその時にこの調光グラスっていうのが非常に役に立ちましてあの明るくない時はこれその何ていうかスケスケのままなんですよ黒くならないんですよねで明るくなってくるとあの晴天時とかはこれ真っ黒になります ND 効果が 高まるんですけどでその外の明るさ使う場所によってこの、えーと、とサングラスの濃度が変わるっていうのがこの調光グラスでこれね予想以上に便利でしたやっぱり自分が気づかないうちにどんどんどんどんその、えー、暗くなって調整してくれるので眩しいとか眩しくないとかそういうことを考えることがなくなりまして夜になったりとか暗くない場所に行ったらこうやってねスケスケになるのですごくこれ便利だなって思いましたいい買い物をしたと思ってますはい で特にホーリーグレールを撮影する時とかは朝焼けとか夕日とかを正面に向かいで撮影するような時も多いのでもしですね日本人ってあんまりサングラスする習慣ないんですけどなるべくねした方がいいですよ皆さんはいなのでサングラスをしてこう太陽と向き合うというかね昼間はなるべくサングラスをしてですね目を痛めないように大事に扱いながら撮影を楽しむっていうことを私はお勧めしたいと思います ということで、えー、今日は以上になります、えー、6つだよね6つ紹介させていただきました便利グッズですね、えー、概要欄に全て、えリンク先貼っておきますので Amazon のリンク先になりますけどはい皆さんよろしければそちらからですねおぽちりいただければと思いますはいそれでは今日はここまでになりますまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけね